bàbára rẹ̀ yé sọ pé kí ló dé tó fi jẹ́ èmi yé sọ pé kí ló dé tó fi jẹ́ èmi o faradà ìṣòro rẹ olúwa yóò bẹ́lẹ̀dà rẹ pàdé faradà ìṣòro rẹ olúwa yóò bẹ́lẹ̀dà rẹ pàdé. kí o gbàgbé ohun ìbànújẹ́ yóò fẹ́ rí. ti ṣètò ayé rẹ̀ ọlọ́run yóò yan ìpín rere fún ọ. ẹ̀yin olùdarí mi ohun tí a lè ṣe wà o kí a yá ọkọ̀ òfurufú méjì yálà kí a yá ọkọ̀ òfurufú pẹ̀lú atukọ̀ àti àwọn òṣìṣẹ́ inú rẹ̀ tàbí kí a yá ọkọ̀ òfurufú nìkan èwo ni kí a múnú ẹ̀ wo ni kí a ṣe. yíyá ọkọ̀ pẹ̀lú atukọ̀ àti òṣìṣẹ́ ó dára ṣùgbọ́n ó wọ́n á ná wa tó ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta mílíọ̀nù dọ́là. ó tọ́ ni yàtọ̀ sí yẹn kò tilẹ̀ fi ààyè sílẹ̀ fún àwọn ènìyàn tiwa láti gba ìmọ̀ kún ìmọ̀ ẹ jẹ́ ká gba ọkọ̀ òfurufú nìkan. ẹ bẹ̀rẹ̀ mo tọrọ ẹ bá ẹ ẹ fún mi níṣẹ́ yìí kan bí ó yẹ pẹ́rẹ́ o ṣé kò sí a ní ẹ̀bùn ìyanu kan fún yín. ẹ. a fẹ́ ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí yín nínú ọkọ̀ ojú omi àdáni ti yín. ṣé lóòótọ́. bẹ́ẹ̀ ni dádì gbogbo ètò la ti ṣe parí a ti fi ìpè lọ fún gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tó súnmọ́ yín jù. ó yà mí lẹ́nu mi ò lè rẹ o ó ṣe ọmọ mi ọmọ dáadáa ni ẹ. ẹ̀dẹ̀ tún lè pe àwọn adarí iléeṣẹ́ yín kí wọ́n bá yọ ayọ̀ ọjọ́ ìbí yín. a máa sọ fún wọn sọ fún wọn sọ fún báyìí pẹ̀lẹ́ ó ṣe ah ah <laughs> ẹ mo tọrọ gáfárà ṣẹ́ẹ̀dì ni nípa ti ọ̀rọ̀ sáǹsọ lọ tẹ́lẹ̀ tí a ò fi orí ẹ̀ ti síbi kan mo fẹ́ dalábàá ká sún ìpàdé ìsíwájú di ọjọ́ mìíràn. ó dára ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ọmọ mi ló pè mí yẹn ó ní kí n sọ fún yín kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa níbi ayẹyẹ ọjọ́ ìbí mi tí a máa ṣe lórí ọkọ̀ ojú omi kékeré tí mo fi ń gba fàájì. <laughs> alága mi ẹ kú oríire náà alága ọjọ́ ìbí èyí àrà ọ̀tọ̀ ni o ṣùgbọ́n ẹ má wàá gbàgbé ẹ̀rù mi á máa ba èmi. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ ní ti ẹ̀rù omi tí ó ń ba ìwọ yíyan ń ṣe wàhálà n ó ṣe àyè bí ọkọ̀ ojú òfurufú yóò ṣe gbé ọ láti orílẹ̀ sínú ọkọ̀ ojú omi tá a fẹ́ lò ìyẹn kọ́. ló bá tán <laughs> ẹ lọ. ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ olùpẹ́. Olúwa ti ṣe òògùn àdúpẹ́. Olúwa ti ṣe òògùn ọpẹ́ wá. Olúwa ti ṣe òògùn àdúpẹ́. Olúwa ti ṣe òògùn ọpẹ́ wá. Òun ayé lọ́mọdé ẹ̀mí mímọ́ ti ṣe òòrè. dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo ohun tẹ́ ń ṣe nínú ìjọ ọlọ́run. ọlọ́run á túnbọ̀ máa bùkún fún yín. olúwa lọlọ́pẹ́ sá. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni mo sì tún fẹ́ dúpẹ́ fún ìgbésí ayé yín torí pé kí ni tá a bá wò bí iṣẹ́ yín ṣe pọ̀ tó ẹ sì tún wá àyè láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú ìtara ó jọ mi lójú o. orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni pásítọ̀. <laughs> ẹ mo kàn ní kí n béèrè ní pé báwo ni ìjọ ṣe ń rí bọ́ọ̀sì yẹn lò ṣé ó ń ṣe dáadáa ah! bọ́ọ̀sì yẹn hmm. ó jọ mi lójú ẹ̀rí gbàgbọ́ pé bí bọ́ọ̀sì yẹn ṣe tóbi tó <laughs> ìṣọwọ́ jẹ epo ẹ̀ ó kéré gan-an ni kò jẹ epo rárá <laughs> a gbé lọ fún ìpàgọ́ àwọn onígbàgbọ́ ní Kaduna yàtọ̀ sí epo tá a rà sí ká kúrò ń bí a nílò ká tún lè po mí ìsìmọ́ tí dàfi dán. ó ti o. ó jọ mi lójú bọ́ọ̀sì yẹn dáa. pásítọ̀ inú mi dùn láti gbọ́ pé mọ́tò yẹn náà ó ń ṣe dáadáa àti pé ìjọ rí i lò fún iṣẹ́ ìhìnrere. pásítọ̀ ẹ ohun ẹ̀bẹ̀ kan péré mo fẹ́ bẹ̀ o ṣé o sí o èmi yà á dẹ́dùn tẹ́ bá dẹ̀ lè ṣe fún mi o. Ah, kí ni ẹ o ẹ mò ń gbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ohun gbogbo ní ṣíṣe. bẹ́ẹ̀ ni pásítọ̀ ẹ mo fẹ́ kí ẹ túbọ̀ bá mi tiraka láti máa gbàdúrà fáwọn ọmọ mi ẹ yálà àwọn tó wà ní nàìjíríà ni o àbí àwọn tó wà ní òkè òkun ẹ mi ò fẹ́ kí wọ́n yapa kúrò ní ọ̀nà ọlọ́run mi ò fẹ́ kí wọ́n yapa kúrò nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run. Hmm, hmm. àmójú ẹ̀rọ kò sí wàhálà ẹ ṣe pastor. kò sí wa lára pàápàá jùlọ tó jẹ́ pé ọ̀kan gbòógì nínú àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà yín nígbà gbogbo nìyẹn ìjọ Ọlọ́run sì ń tawọ́pọ̀ láti máa gbàdúrà fún wọn. ah inú mi dùn kò sí wàhálà ẹyin tí mo kàn fẹ́ ni pé kẹ́ ẹ nígbàgbọ́ Olúwa dára Olúwa ràn mí lọ́wọ́ nígbàgbọ́ Olúwa dára ẹ ṣe pásítọ̀ ọdún pẹ̀lú Ọlọ́run wà láàfíà lọ́lọ́run. níbo ni mo ti fẹ́ rí mílíọ̀nù mẹ́ta náírà tí wọ́n fi gba ọjà tó dé yìí ó ti ń pẹ́ owó sì ti ń gun orí ẹ̀ o. Patrick Patrick mo ní kò ní sùúrù ọ̀rẹ́ wa ní sùúrù o <laughs> ní sùúrù o. má ṣe kinní yìí owó ni mò ń wá ọ̀rẹ́ owó owó má ṣe wáìnì yìí. ọ̀rẹ́ wa bí mo ṣe sọ ní sùúrù o <laughs> bó ṣe ń lọ yìí àfàìmọ̀ má lọ ní ẹ̀jẹ̀ ríru lójijì. Eh? èló ló pe owó ọ̀hún. mílíọ̀nù mẹ́ta náírà. ṣé o tán fún mi ìṣẹ́jú kan. <clears throat> Ah, ẹ àtúkì okun òkè ń horo káwa rorò àwa rí ìṣòro tó ju agbára ọlọ́run lọ bí. ọ̀rẹ́ wa ní ìṣòro tó dẹ̀ torí tó kékeré tó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀dùnbìnrin sílẹ̀. <clears throat> òun rè mílíọ̀nù mẹ́ta náírà. mílíọ̀nù mẹ́ta náírà. ẹ ọ ah. o ṣe o ṣe gan o ṣe tó yà mí lẹ́nu àti ah, ah, ìdíwọ́ ló fún mi ní mílíọ̀nù mẹ́ta náírà tí ń lẹ̀ ọjà rí tí mo bá ti gba ọjà yìí tí mo sì ta mo dáwọ́ ìpadà. o ṣe ní sùúrù kò jẹ́ kankan mi. Ah. kí la jọ rẹ̀ fún. ẹ o ṣe. ìgbàkigbà tó bá rọrùn fún ẹ ni kò dáwó náà padà. o ṣe. kò tún kankan. ẹ ọ̀rẹ́ wa bàdà ìdẹ̀tí yanjú ọ̀rọ̀ olówó dé ṣé wàá dẹ́jọ́ kòkó mu kan. Ah, tí mo bá rí kànga wáìnì báyìí máa parí ẹ̀. ọ̀rẹ́ wa jókòó. ìṣòro ńlá mo ti bá mi jókòó ti pẹ̀tẹ́lẹ̀. ṣe sí láìpẹ́. ọlọ́run wa o ò ní ètò rere fún wa. iléèwé kò ní gbà kí David ṣe ìdánwò rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. nǹkan tí pípẹ́ tó pè mí dálé lórí nìyẹn tí ni mo ní láti fún àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná ní owó ẹ̀yìn kí wọ́n má bàa lè já iná wa mo jẹ ẹni tí à ń ran oúnjẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ní ọ̀pọ̀ owó òun náà yóò wà nírọ̀lẹ́ láti wá gba owó rẹ̀ bátìrì inú ọkọ̀ kan ṣoṣo tá à ń lò ti ń kú lọ ìgbé ayé wa yìí gan kò tíwèé gan lọ́rùn ah. Ah, ìwọ olúwa o. wo wo àna ẹni ṣíṣe yìí tó gẹ́ o gbọ́dọ̀ wọ́n àkànṣe sí i o ò lè jókòó kó máa dára ìṣàṣeyọrí rẹ o. ó dára ó dára màá lọ rí jẹnrọ́lá àti olùṣọ́àgùtàn kán lè ràn wá lọ́wọ́. ẹni yòówù torí ọkàn mi ṣáàtì dájú pé kò padà wá sínú ilé ìpẹ̀lú ọwọ́ òfo ó tó gẹ́ ìwọ ọ̀lẹ yìí má ṣe fọkàn sí ìrora rẹ ara mi bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìṣòro ìyàbọ̀ rírọ̀. dókítà ṣé ó ń gbọ́ ìtọ́jú. ẹ ẹ ó ti mọ ibi tí ó wà báyìí ọkàn rẹ sì ti ń balẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ah, olúwa ṣeun o. ẹ nínú ìwádìí wa hmm. a rí wípé orúkọ rẹ̀ Bankole Kikiolu ni hmm. ó sì ti fìgbà kan jẹ́ olùṣírò owó àgbà rí hmm. kí nǹkan tó yí padà fún un oh. nítorí yìí lẹ́ẹ̀kankan ronú kì í jẹ́ kó mọ ibi tó bá wà mọ́ ó sì lè jẹ́ ìlófa tó fi jánà mọ́kàn lẹ́nu. ó mà ṣe o àmọ́ ẹ bá mi fún ní ìtọ́jú tó péye kí ẹ sì fi oye owó ìtọ́jú ẹ ránṣẹ́ sí ọ́fíìsì mi mo fi dá yín lójú pé wọn ò san owó yẹn láì fìfalẹ̀ rárá. ẹ ṣe púpọ̀ sá. ṣé mo lè rí sẹ́yìn. kí ló dé <laughs> tèmi ní kánò sá. mo rí pé àwọn òkú wọn ìgbòho ló ti yọ òdòdó. ẹ̀bẹ̀ à ń tọ́jú wọn. ìyẹn fi hàn wípé wọ́n máa so dáadáa lọ́dún nìyẹn. wọ́n á so wọ́n á so gan. á lè da o bí ó bá so dáadáa ó máa fún mi ní ìwúrí láti túbọ̀ ṣe sí àbí. bẹ́ẹ̀ ni a dẹ̀ ń gé àwọn ńláńlá ká gbin àwọn kéékèèké sí bẹ́ẹ̀ tí bàbá bá dé bàbá wa àkànmọ́ tó bá dé láti Ìbàdàn pẹ̀lú àwọn oògùn kòkó yẹn tí a sì fín gbogbo oko pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta sàrè dádì ìkórè ọdún yìí máa dáa gan-an ni. èmi náà lérò bẹ́ẹ̀ mo lérò bẹ́ẹ̀ ẹ ó dáná wọ gbà ilé ìdání. Hmm? dádì ẹ ṣeun. àbá. kẹ́sì máa yọjú sí wa ní gbogbo ìgbà. mo ṣèlérí ẹ máa rí mi lóòrèkóòrè. ẹ jẹ́ à lọ rí muhammadu ní agbo màlúù. Ah, ah. ṣé àwọn màlúù yẹn ṣe dáadáa. Ah! tẹ bá rí ojoojúmọ́ ló ń fún mi wàrà. ọdún yàrá fún wa ń gbà yìí. dẹ lójú pé a wà níbí. tá a bá ti rí lọ́hùn yẹn bí ló máa ń wá sí. torí mo èmi lérò pé yẹ kó wà lọ́hùn. kò nílé méje. Ah, ah. Muhammed Muhammed olùfẹ́ wà báyìí Muhammed. àtàdá. àtàdá. báwo ni. àtàdá. Ah, àbẹ̀gídá. lábẹ́ àgọ́. pẹ̀lẹ́ Muhammed sálàfíà ni. <laughs> a ti di agbo màlúù lọ́hùn. Eh àárí ẹ mo ṣáà sọ pé ibi ló máa wà rọnà ah, àwọn eléyìí mo ti tà ní nínú oko lọ́hùn ẹ wọ́n ń jẹun wọ́n ń jẹun wọ́n ń jẹun ẹni máa bọ́yé. inú mi dùn sí nǹkan tí mo rí lọ́hùn ìyẹn dẹ̀ fi hàn pé òun ṣe iṣẹ́ kárakára. <laughs> wo <clears throat> tí bá máa padà wá. muhammed muhammed megida megida megida má gbàgbé wàrà mi o. <laughs> ọ̀gá ẹni ọlọ́run nìyí o ọ̀kan ló bí tiyín ni kò ní fẹ́ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi nínú ilé ìwòsàn mo wá láti wá fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún gbogbo ohun tí ẹ ṣe fún mi. ọlọ́run ló lọ́pẹ́ ọlọ́run ló lóore. àti pé n kò gbọ́dọ̀ gbàgbé láti sọ fún yín pé àwọn ẹbí mi pàápàá fi ẹ̀mí ìmoore hàn. o jẹ́ àfi ògo fọlọ́run o jẹ́ àti ẹ̀fìn yẹn lẹ̀ mo ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ bi ẹ́ o ẹ má bínú ah, ah, ìbínú kẹ. ojú rẹ jọ ojú òkìkí olùkàn tí ó lọ iléèwé baptist níwọ̀n bí àwọn ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. Ah, bẹ́ẹ̀ ni mo lọ sí iléèwé yẹn ní àìmọye ọdún sẹ́yìn. Ah, ó ń gbé ní àdúgbò òkè àbí. Ah, bẹ́ẹ̀ ni. <laughs> wa ṣé o mọ Abíọ́lá Ọláyẹmí kan. Bíọ́lá Ọláyẹmí. <laughs> Ṣé ojú mi kò máa tàn mí jẹ? Àbí ẹ̀yin ni Bíọ́lá? <laughs> Abíọ́lá ò pé méjì ẹyẹ méjì ò ń jàṣà. Abíọ́lá kan tó mímì kan lè mú mi gbogbo àgbáyé. Abíọ́lá <laughs> stick. Àbí wọn náà rèé. Ọlọ́run máa tóbi o. Àwọn tó tóbi lọ́ba. Ká wá wo bí a ṣe pàdé láìmọye ọdún sẹ́yìn. Ẹ wo nǹkan ti mo fi máa ń sọ fún àwọn èèyàn tí bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ pé kán gba jésù sínú ayé wọn nìyẹn kán níwà bíi jésù. ó kàn wu jésù nínú ìfẹ́ láti gbà ẹ́ là yẹn ni ó lò mí gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ lásán ni wo nǹkan kan ló ní láti ṣe ń sẹ́yìn o yálà kí o gba jésù sínú ayé ẹ kí o gbà ọ́ là àbí kí o kọ̀ ọ́ fún ìparun rẹ. Abíọ́lá ó mà ti yí padà gan. Ah, <laughs> a lọ́wọ́ Ọlọ́run. nígbà ló di òjíṣẹ́ Ọlọ́run báyìí. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run ló ṣe ọ̀rọ̀ rẹ mú mi lọ́kàn gan-an ni hmm, hmm, àmọ́ o àdúrà yẹn ti gbà gidigidi o mo sì dúpẹ́ fún ọlọ́run fún ìgbé ayé rẹ. ẹ mo dúpẹ́ fún ayé tìrẹ náà ẹ kí ló wá ń ṣe fún iṣẹ́ òòjọ́ ẹ̀ ń sìn. Ah, ah, ah, Abíọ́lá tí n bá ro ìgbé ayé rẹ sí tèmi ìgbé ayé tèmi òfó ni torí pé mo gboyè ìmàjìnlẹ̀ nínú ìṣirò owó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì gbà mí síṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí olùsirò owó àgbà fún iléeṣẹ́ milestones. ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn kan fẹ́ kówó iléeṣẹ́ náà jẹ léyìí tí mo gbìyànjú àti tún ìwé rẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n nípa bẹ́ẹ̀ mo pàdánù iṣẹ́ mi. wọ́n máa ṣe o ẹ àwọn èèyàn ń fẹ́ di òótọ́ mọ́ àwọn èèyàn fólóòótọ́ ẹ ṣùgbọ́n ẹni tó bá kọ Ọlọ́run rẹ̀ sílẹ̀ si ẹ àbí tó gbàgbé ọlọ́run á parun lójijì. òtítọ́ ni òtítọ́ ni. wo bíbélì ní kí nínú gbogbo nǹkan ká máa dúpẹ́ fọlọ́run. bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe gan ó ṣe. ọ̀gbẹ́ni Bankole Òkìkíolú àwọn olùdarí iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú ti uplift rí i pé ẹ ṣe dáadáa àti pé ẹ tún yàn sípò olórí àwọn tí ń fi ọkọ̀ òfurufú yà ni. àmọ́ ó di dandan kí ẹ ṣiṣẹ́ takuntakun láti rí i pé ẹ dé ibi tí a lérò fún yín pàápàá jùlọ fún owó bàǹtàbàǹtà tí a fẹ́ san fún yín. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín mo ṣèlérí pé mi ò ní já yín kulẹ̀. ó dára ọ̀gbẹ́ni òkìkíolú mo fẹ́ fi ara mi hàn fún yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá tí ó wà ní ẹ̀ka ibi tí a ti ń fi ọkọ̀ òfurufú yá ni àti wípé kí n sọ fún yín kí ẹ dẹsẹ̀ dúró fún mi ní ọ́fíìsì mi láti gba lẹ́tà ìgbanisíṣẹ́ yín. ẹ kú oríire lẹ́ẹ̀kan sí. ẹ kú oríire. <coughs> ẹ̀yin èèyàn wa mo lérò pé àyàn ẹni tí ó kúnjú wọn abẹ́kọ̀ọ́ ń kó ojú òṣùwọ̀n àti wípé ó ní ìrírí tí ó pọ̀. ó tilẹ̀ jẹ́ onígbàgbọ́ tòótọ́ a kò yẹ kí ó lè kówó jẹ. bẹ́ẹ̀ ara rẹ̀ balẹ̀ mi ò sì lérò wípé ó mọ ìgbé ayé tí a mọ̀ mọ́ àwọn olùṣeféfé nínú ayé. ẹ jẹ́ kí a fún gbogbo sílẹ̀ bí ó ti rí ní ìsinsìnyí torí ó ṣòro fún ènìyàn láti mọ ọkàn ẹlòmíràn o. òótọ́ ni abẹ́rẹ́ kọ́ a ti ṣe ohun tá a lè ṣe àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ ṣe jáfe lè tókù sílẹ̀ sọ̀wọ́ ọlọ́run. alága òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀. Ah, ọgbẹ́ni bọ̀dé. Ah, ah iṣẹ́ ọlọ́run lélẹ́yìí o. ẹnjìnì ọláyẹmí. mo ti fẹ́ rí yín látànà lẹ́yìn ìsìn. mo wòye pé nínú ìsìn yẹn inú yín ò dùn ọkàn yín jìnnà rere inú yín bàjẹ́ ẹ̀ ń ronú kí ló dé. ẹnjìnì ọláyẹmí hmm? ipò àìní tí mo wà yìí ó ti tojú sú mi mo nílò láti wá nǹkan kan ṣe nípa rẹ̀ ní kíákíá èmi ò lọ ṣoògùn owó mo kọ fún yín lórúkọ jésù ẹ lè máa ro nǹkan tí ò bá ìfẹ́ ọlọ́run mu bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ dúró de olúwa ẹ mo ti darapọ̀ láti máa gbàdúrà pẹ̀lú yín pé kí ọlọ́run bá mi pèsè fún yín kí ó bá mi ṣe àwọn nǹkan tó tóbi. ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀ nítorí tí olúwa ti pèsè fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ lè sí ní lóòtítọ́ tó bá jẹ́ pé ẹ lálàá ṣìgbò tí mo wà nù rẹ̀ yìí kọjá ni ẹ ó kọrin mi ẹ arákùnrin mi kò sẹ́ni tó kọ yín kí ẹ tó sáré tètè lọ sílé adáhunṣe olúkúlùkù pẹ̀lú gbàgbọ́ rẹ̀ èmi ò lọ rí adáhunṣe o ó tó gẹ́ ó ti tó gẹ́. arákùnrin bọ̀dé ní ojoojúmọ́ ni mo máa ń tọrọ ìfòròyìn ọ̀tún fún gbogbo ohun tí n bá ń ṣe bí ó tilẹ̀ wù kí ipò mi kí ó yí padà tó síbẹ̀ wọ́n sin ọlọ́run o <laughs> ẹyin hmm. ẹyin hmm. ẹ á rí á rí àbí. arákùnrin bọ̀dé arákùnrin bọ̀dé. ṣáde jẹ́ kí n sọ fún ẹ oríṣiríṣi ọ̀nà ni àmì òògùn ọ̀hún bá níyàn awakọ̀ òfurufú ó fẹ́ kó gbogbo iléeṣẹ́ jẹ àwọn olóúnjẹ wọ́n fẹ́ jẹ iléeṣẹ́ rùn ẹ tó ya ọkàn gan jùlọ òun ni adarí iléeṣẹ́ òun ló ń fún wa ní epo bàálù tí à ń lò láti iléeṣẹ́ àdáni tirẹ̀ tó bá fún wa ní ìlàjì epo á béèrè gbogbo owó kí ló ti rí yẹn sí. ìjẹ́ o tilẹ̀ fẹ́ kọ́gbọ́n rárá ó ti gbàgbé pé ìwà òtítọ́ rẹ̀ yìí ó ló mú kí o pàdánù iṣẹ́ rẹ ní milestones ṣé ẹ ti gbàgbé gbogbo ohun tí ojú wa ti rí wo lólùfẹ́ mi ìyapa ńlá ló wà láàrin àìní àti ọrọ̀ èmi ò ṣetán láti tòṣì mọ́ tèmi o. olólùfẹ́ mi tó o bá wà nínú ipò tí mo wà yìí báwo ló ṣe yọra rẹ kúrò ní ìṣòro náà. bákan náà ni ọmọ ṣe orí gbogbo àgbáláyé ọ̀pọ̀ ènìyàn ló sì ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà dé ògo Ọlọ́run. kí ni ìtumọ̀ yẹn. olólùfẹ́ mi bí o kò bá lè yí wọn padà tààrà pọ̀ mọ́ wọn. pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ yìí ṣe ló dàbí pé o fẹ́ tì mí sínú ọ̀gbun àìní àti àìnírètí lẹ́ẹ̀kan sí. ó ìwọ ló mọ̀. èmi náà fi ṣẹ́ ń tèmi o. àgbéyẹ̀wò ìwé wo ń bọ̀ lọ́la. Ah, àmọ́ kò séwu rárá o mo ti sọ fún àwọn ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ mi pé kó má ṣe àkọsílẹ̀ ọjà mẹ́ta tí a rà gbẹ̀yìn torí kí owó tí a san kó lè bá ọjà tí a rà mu. Ah, ètò yìí tún dára o irú ètò yẹn dára ó dára gan-an ni inú mi sì dùn ah, ọkàn mi balẹ̀ díẹ̀ hmm, àmọ́ ènìyàn tí ó jáfáfá ni ó jáfáfá dáradára èmi náà wá ṣèlérí pé bó bá ti di ní ọ̀la n ó fi ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún dọ́là sí àkáǹtì tìrẹ náà àti pẹ̀lú n ó fi orúkọ rẹ sí ara àwọn tí ọ̀gá yóò bọwọ́ lù láti lọ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ní òkè òkun ní Houston. Ah, ẹ̀yin náà ta ni ní madam o. èyí túmọ̀ sí wípé owó yóò tún regún sí àpò rẹ díẹ̀ bí o bá rìn ìrìn àjò náà. Ah, ẹ yà mí lẹ́nu gan ni. mo máa yà ọ́ lẹ́nu bí o bá ti lè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú mi síwájú àti síwájú àmọ́ ṣá o má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó gbọ́ nípa rẹ̀ o. kò sọ bí kò sí fòyà rárá mo ti fọkàn sí. o ti tán. Ah, ó ti o ah, ǹjẹ́ ẹnìkan lè sọ fún mi ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ka tí ń fi ọkọ̀ òfurufú yà ni. Ah, iléeṣẹ́ tí ó mú èrè gọbọi wá títí di oṣù kẹta tó kẹ́yìn ní ọdún tó kọjá. alága mi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti mọ̀ wípé okòwò kò dúró sójú kan ó tilẹ̀ máa ń pa mí lẹ́rìn-ín ìgbà mìíràn á lọ sókè ìgbà mìíràn á tún lọ sísàlẹ̀ nínú èyí tí pé kò tún ní pẹ́ gbéra sọ sókè padà. ìyẹn ṣe é gbọ́ nínú òwò ṣíṣe ah, ṣùgbọ́n báwo la ṣe máa ṣàlàyé tó yẹn pé ó ń lọ sílẹ̀ ni kò tiẹ̀ wá sókè mọ́. ó jọ mi lójú a ti korí bọ ìgbèsè àkọsílẹ̀ owó fi wọ̀nyí pé kò sí owó kankan mọ́ nínú àpò iléeṣẹ́ wa. Ah! ọlọ́run mi. alága mi ẹ fọkàn yín balẹ̀ a ó lù lájá lágbára ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé oníyèméjì kò lè dúró ọ̀gá mi yóò di àfìsẹ́yìn o. ẹ gbọ́ o ẹ fetí sílẹ̀ o eléyìí kì í ṣe ìhàlẹ̀ rárá o kì í ṣe ìhàlẹ̀ rárá àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní eyín tájà fi ń bọ rẹ̀ ṣeré òun náà ló fi ń gé o ẹ wò tí kò bá sí àyípadà tí kò bá sí ìyípadà tó dán mọ́rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò pàdánù iṣẹ́ rẹ̀ o kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ọlá gidi gan ọlá gan fún rẹ̀. ó dàbí pé òun ro oríṣiríṣi inú ẹ̀ ó ṣọ̀yàyà bó ṣe ń ṣọ̀yàyà. wo wo cosmas ìrònú papọ̀ wo ọkàn mi àti wo ìrònú papọ̀ bákan náà báyìí. Ah, ah. ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kò jẹ́ mú ẹ jáde ká lọ ṣe ṣe ṣe gbádùn. cosmas kò yé ẹni. kí ni. wo mo ní gbogbo ìdókòwò mi dojúrú ó ní kí n wá lọ máa wẹ ẹ̀jákulẹ̀ wọn pẹ̀lú ọtí mímu. o ti ah! lọ́nà òótọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yẹn. wo lẹ́nu bíi oṣù mẹ́ta sẹ́yìn gbogbo iléeṣẹ́ mi lápapọ̀ ni wọ́n pàdánù owó tó ń lọ bíi mílíọ̀nù márùndínlógójì mílíọ̀nù eh, dọ́là. Ah, ó ti o ìpàdánù ńlá mà nìyẹn wá a gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí. wá nǹkan ṣe wá nǹkan ṣe bíi kí a ṣe àlùpàyídà ká sọ fún padà dúdú àbí. kò rí bẹ́ẹ̀ ṣoríọlá àwọn iléeṣẹ́ kan wà ní amẹ́ríkà tí wọ́n ń fi ìdókòwò wọn tí wọ́n ń ta fún àwọn tó bá fẹ́ àwọn iléeṣẹ́ yìí wọ́n fi ọwọ́ sí ní amẹ́ríkà kí wọ́n máa ṣe iṣẹ́ wọn dọ́là ni wọ́n fi ń sanwó wọn. Ah, cosmas wo mi dáadáa bọ́jọ́ orí mi ṣètò yìí pẹ̀lú pò tí mo wà yìí <laughs> àti bí ìrírí mi ṣètò mo ṣe jáde tó ó wá rò pé mo lè bọ́ sọ́wọ́ àwọn ọmọ gbájú ẹ̀ tó ń gbájú àwọn èèyàn lójú ẹ̀rọ ayélujára. ọlá kí n tó kúrò ǹdẹ lórí ẹ̀rọ ayélujára mi nǹkan tí mo mú jáde ń bẹ̀ nìyẹn. o gbà lè kó tó kúrò lẹ́sẹ̀ yẹn. owó tó tọ́ sí mi lórí okòwò tí mo bá wọn ṣe nìyẹn. bó ṣe rí gan-an nìyẹn. ohun tí mò ń sọ ni wípé ìwádìí àwọn àyẹ̀wò owó fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìkówójẹ wà. tí ìkówójẹ bá sì wà ó di dandan ká ṣe ìwádìí tẹ a bá sì fẹ́ ṣe ìwádìí ìyẹn fi hàn pé ìwọ ò lè wà níbí ó di dandan kó lọ rọ́ọ̀kú nílé lẹ́tà rẹ nìyẹn. Abíọ́lá má ṣe léyìí fún mi ṣe bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ni ẹ́. ó tó o lè gbé yẹn wọ òṣìṣẹ́ Ọlọ́run ni mí ṣùgbọ́n ṣé ìyẹn ní kó wá jẹ iléeṣẹ́ ìrún ni. Abíọ́lá mi kò mọ nǹkan kan nípa ìkówójẹ yìí jẹ́ kí n máa bá iṣẹ́ mi lọ kí ìwádìí sì máa lọ lọ́wọ́. rárá rárá o wo o ti sú mi o ti tó gẹ́ jáde ní ọ́fíìsì mi ní kíákíá. ṣòro pé ọlọ́run lè hùn ni ọlọ́run gan dáríjì ni kí ló ń dà láàmú ná ìgbà tó ti kọ̀ láti má gbọ́ tèmi màá rí i pé mo fi ìyà jẹ olè ọ̀gára ọlọ́ṣà. ìyá yọmíkún a fẹnukò nípa ọwọ́ sísan owó díẹ̀díẹ̀ láti san gbogbo gbèsè wa padà ṣùgbọ́n bí kàn ṣe rí a lè san owó náà wọ́n dẹ̀ ti gba ọkọ̀ òfurufú náà. olúwa mi ah. yé mo jẹ gbèsè gbèsè yé ah. jẹ́ àníṣùgbọ́n kò sí kan tó ń bọ̀ lókè ìtìlẹ̀ ògbà o gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ yìí kì í ṣe òpin ayé o. Hmm? ó dà ohun tó bàjẹ́ ó ti bàjẹ́ kí ni ká ṣe. o ká sòtọ mi ò mọ o kò yé mi mọ́ rárá. èmi ò bá dá lábàá wípé ká gba ìmọ̀ràn lẹ́nu agbẹjọ́rò wa àbí kí lẹ́ni mo ti wí. Mm. ọ̀dẹ̀ rí yẹn sọ ọ́ ọgbọ́n wà bẹ́ẹ̀ má dàrú hmm. má rò. ǹjẹ́ ara ọmọ náà ti ń yá. bẹ́ẹ̀ ni mà ipò tí ọmọ náà wà lè díẹ̀ o mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ronú láti pè yín ni ẹ a ti gbé lọ sí ẹ̀ka ìtọ́jú mi tó péye ju ibi tó wà tẹ́lẹ̀ lọ ẹ a máa ní láti fún lẹ́jẹ̀ kíákíá. ẹ̀jẹ̀ gbígbà ha ó dà ó dà màá dọ́dọ̀ yín láìpẹ́. àǹtí Bùkọ́lá wàhálà dé o kí ló ṣe. àní wọ́n ní bí ó yẹ nílò ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àǹtí bí ó yè nìkan ni ọmọkùnrin kan tí mo ní níbí kí olúwa bá mi dá ọmọ náà sí o mi ò fẹ́ fojú sunkún ọmọ. ó Bukola fi gbogbo yẹn lẹ̀ nà kí ló ń dúró dẹ̀. kí olúwa gbẹ́dẹ̀ ni o. kí ló tún dúró dẹ̀ báyìí Bukola. ẹ jẹ́ kí n lọ gbé táàgì mi. wo wo wo ṣe kiri ṣe kiri ṣe kiri ṣe kiri. Ah, ẹ jẹ́. màá ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ tí bá padà. sọ̀rọ̀ dábí òye tí ó yẹ ó dá mi lóhùn ní kí ló dé ó lè ṣe báyìí fún mi má dá ṣọ́bù má dá ṣọ́bù. Bùkọ́lá àní o ṣe sùúrù ọlọ́run pa ọkàn rẹ pọ̀ ọlọ́run dákun kí ló dé tó ṣẹlẹ̀ fún mi pa ọkàn rẹ pọ̀ ọlọ́run mi. Bùkọ́lá wo mi wo mi ti jà lọ́lé wọlé Bùkọ́lá já Bùkọ́lá má sunkún o Bùkọ́lá má sunkún o Bùkọ́lá má sunkún o. ẹ̀yin olúwa lógo ẹ̀yin olúwa ní ògo bíbélì ní púpọ̀ ní ìkánjú àwọn olódodo ṣùgbọ́n olúwa á sì máa kó wọn yọ ọpẹ́ ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run ìpapòdà ọmọ wa àyànfẹ́ wa bí òye ọ̀fọ̀ ńlá ló jẹ́ fún gbogbo wa ṣùgbọ́n kí ni a lè ṣe kí ni a lè ṣe bí kò ṣe pé ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run torí pé kí ni bíbélì sọ pé nínú ohun gbogbo ká máa fi ọpẹ́ fún olúwa torí pé kí ni ọlọ́run ló mọ gbogbo gbogbo alámọ̀ pé ohun gbogbo ló ṣiṣẹ́ fún rere fún àwọn tí ó ń fẹ́ olúwa àti fún àwọn tí a pè gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ̀ hm. ẹbí yìí ti la ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro kọjá ṣùgbọ́n ṣé wàá yẹ kí a kọ Ọlọ́run sílẹ̀ ní àsìkò ìṣòro wa bí rárá o ohun tí ó yẹ ká ṣe ní àsìkò yìí ni pé ká di òpó Ọlọ́run mú ká di ìgbàgbọ́ wa mú ṣinṣin kí a lè jẹ́ alábàápín nínú ògo àti ìjọba Ọlọ́run ẹ̀yin Olúwa lógo. lọ́lọ́run wá. ètò rere fún wọn ó ní ètò rere fún wọn o má ṣe fọ́ ó tún ti yẹ̀ wò nínú àbájáde àyẹ̀wò ọpọlọ rẹ̀ ó dàbí pé bó ṣe jábọ́ láti orí òkè bí oṣù kan sẹ́yìn báyìí òun ló fà tí kò fi gbọ́ràn tí kò sì lè sọ̀rọ̀ Hmm. <sighs> kí ni ká wá ṣe báyìí. ọpọlọ rẹ ti kan àbùkù díẹ̀ <sighs> à ń gbìyànjú pé bóyá ká ṣiṣẹ́ abẹ fún. Ah, iṣẹ́ abẹ tí kò bá wá yọrí sí rere ń kọ́. Ah, ẹ má jẹ́ ká rí èrò búburú báyìí ẹ jẹ́ ká gbàgbọ́ pé a yọrí sí rere. màmá yọ mí kún màmá yọ mí kún jọ̀wọ́ ọjà nírètí tí a nírètí hmm? wàhálà dé bá mi inú mi bàjẹ́ inú mi bàjẹ́ ó inú mi bàjẹ́. màmá ayọ̀ mi kún hmm. gbogbo nǹkan ló sì ń bọ̀ wá dáa nǹkan ló máa dáa. Hmm? ọkàn mi sọ fún mi pé gbogbo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé yìí kì í ṣojú lásán o. n hmm. ò tiẹ̀ mọ ohun tí mo lè ṣe n ò mọ ohun tí mo lè ṣe. bẹ́ẹ̀ ni mo mọ ṣùgbọ́n mò ń wò pé kí ó má ṣe pé òun bá ẹnìkan gbé tó ṣe pé ìjìyà iṣẹ́ rẹ̀ ló ń jẹ. kí lẹ̀ ń sọ àǹtí. òótọ́ ọ̀rọ̀ ṣé bí o pé ibi tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ti ń jìyà olódodo náà pín nínú ẹ̀ ìdí tí jésù fi sọ fún wa nìyẹn pé tó bá ṣe pé ọwọ́ ọ̀tún rẹ ni ó ṣe olùdènà gé kúrò ó sàn kí o wọ ìjọba ọlọ́run pẹ̀lú àgékù ọwọ́ ju pé kí o lọ sí ọ̀run àpáàdì pẹ̀lú ọwọ́ méjèèjì lọ wo tó bá ṣe pé ọkọ rẹ ni okùnfà gbogbo ìṣòro tó wà nínú ìdílé yìí ah, yọwọ́ kí là ń kó ẹnu àwo ah, ah. bá ti ṣe pé kọ́kọ́ kó kúrò nílé ẹ̀. àǹtí bí mi ṣe rí nìyẹn o. mi ò lè ṣe yẹn o ìyànjẹ ni fún ọkọ mi wọn ò lè ṣe yẹn rárá àforíjì fún ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ mi ò mọ̀ pé ní jìbìtì ni àwọn tí à ń bá dòwò pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára. èṣù nínú ilé. ọlá kò rí bẹ́ẹ̀ ebi ń ṣe tó máa lù ẹ́ ní jìbìtì ó mọ̀ gbàtà tí ń bọ̀ rẹ̀ wà bọ̀. má lọ. kò yẹ kò yẹ ni mo gbìyànjú. a ní kò fi mí sílẹ̀ jáde má lọ. má lọ. ṣàlàáfíà ni. ẹ ẹ kí ló wí láre bẹ́ sí odò Thames ah ó tí o ah ah ẹ oh nítorí pé ó kùnà ìdánwò nínú nínú ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ oh oh wo Yínká wàá ṣara gírí ni o. Oh wà á mọ́kàn ilé o ṣé mo pé òun nìkan ló wà ń bẹ̀ ọkọ mi jọ̀ọ́ má sunkún mọ́ a ní o má sunkún mọ́ ok màá pè ẹ́ padà màmá pè ẹ́ padà láìpẹ́ pẹ̀lẹ́ màá pè ẹ́ padà ọlọ́run mi ò kí ni kí n ṣe eléyìí kì í ṣe ojú lásán mọ́ ọ́n ikú àròtẹ́lẹ̀ méjì láàrin ọ̀sẹ̀ méjì síra wọn ẹ wo èyí títí náà láti ìgbà tí ti ṣubú láti orí òkè ni kò ti lè gbọ́ tí kò sì lè sọ ọ̀rọ̀ hmm. èmi ò ní lè tu irú ọ̀fọ̀ yìí fún àwọn òbí rẹ̀ o mo gbọ́dọ̀ rí olùṣọ́ àgùntàn. má ṣe ìṣòro tó bá lè dé má ṣe sọ retí bá lè dé yé sọ pé kí ló dé tó fi jẹ mí ní yé sọ pé. báwo la ṣe ń ṣàlàyé eléyìí báyìí ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó yí ọlọ́run ní tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé kẹ́ ẹ dúró ṣinṣin nínú ìgbàgbọ́ yín. ẹ ẹ wọlé. ẹ jọ̀ọ́ a fẹ́ rí ẹnjìnìà Bíọ́lá Ọláyẹmí. èmi ni ẹnjìnìà Ọláyẹmí kí ni mo lè ṣe fún yín. a fẹ́ rí lágọ̀ọ́ wa. Ah. Ah. ẹ kàn já wọlé bẹ́ẹ̀ láì kẹ́ni kankan ṣé mo yẹ kọ́ yín ṣe yín nìyẹn ni. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má dà sí i dídé jẹ́ ká lọ. Ah. kí ni mo ṣe kí lẹ̀ṣẹ̀ mi. ẹ lè ní kí wọ́n tẹ̀lé yín kí ni wọ́n ṣe. tẹ bá dé àgọ́ wa ẹ mọ̀ ohun tẹ ṣe. irú eléyìí ò kì ṣẹlẹ̀ láwùjọ àwọn làjú kẹ́ ọ̀rọ̀ yìí jọ mí lójú gan o ṣé ká mú ní rọrùn àbí ká mú nípa. ó ti dá, ó ti dà máa tẹ̀lé yìí. ẹ lè tẹ̀lọ́ ẹ ẹ sọ pé kọ́kọ́ mi tẹ̀lé. ó ti dà. ẹ lè sọ pé kọ́kọ́ tẹ̀lé yín. ìyá ẹ bá ti mú wọn ẹ náà tẹ̀lé. ẹ jẹ́ ẹ jẹ́ tẹ̀lé wọn ó ti dà ẹ àná. àwùjọ àwùjọ làjú. 어디요? 어디요? 어디요? kékeré lẹ sì rí yẹn o. Hmm. alẹ tẹ́fẹ̀ yìí rọrùn kò mọ kọ́ nípa nǹkan tí ń sọ. èmi èmi lẹ́yìn ń bá sọ̀rọ̀ báyẹn fún wọn ní ìyàjẹ́ sí. ọtí ọtí ọtí ọtí yẹ yẹ yẹ. tí ẹ bá fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa ẹ kò ní ní ìṣòro pẹ̀lú wa ẹ ó yá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ohun tí ó gbé yín wá síbi gangan ẹ béèrè fún àwọn ẹrù kan láti ìlú Hong Kong bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni mo béèrè fún àwọn ọjà ẹlẹ́tíríkì tí ó tó. Mm ọgọ́rùn-ún méjì mílíọ̀nù náírà. kí wàá ní àwọn nǹkan tẹ̀tún dọ́gbọ́n kó sínú ẹ̀rú náà àbí àbí wo ni. mo ní àwọn ìwé ọjà tí mo bèrè náà sílé tí ó bá ti pé ẹ fẹ́ rí wọn. àmọ́ a ṣe alábàápàdé ọgọ́rin ìwọ̀n egbòogi olóró. nínú ẹrù tẹ kó wá sí nàìjíríà báwo ẹ ṣe jẹ. ó dá mi lójú pé ìyẹn kí ń mi rárá. ǹjẹ́ ẹ̀yin kọ́ ni onímọ̀ ẹ̀rọ ọláyẹmí. bẹ́ẹ̀ni ó dá lójú pé àṣìmúgbà nílé ìjẹ. <laughs> àṣìmú àṣìmú fún wọn ní ìyàjẹsí. ọtí ọ ọtí ọ ọtí ọ ó ṣe rí lamẹ́ríkà hmm. àlàáfíà la wà o àlàáfíà nílé wa àlàáfíà ní gbogbo wa wà hmm. Hmm. mo ń gbìyànjú láti gbàgbé gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣùgbọ́n ṣó mọ̀ bàbá rẹ̀ náà ń gbìyànjú arákùnrin náà gbìyànjú òun hmm. eh? eh? bọ̀ <laughs> inú bàbá rẹ̀ yóò dùn ah, inú mi dùn. 哎。Eh? tó bá ṣáà ti ṣetán àti wà jẹ́ ká mọ̀ ṣáájú ká bá lè ṣètò sílẹ̀ lè ṣe ọkọ mi. ò ṣe màmá retí ìpè ẹ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ò ṣe màá kí bàbá ẹ màá kí bàbá ẹ ah! ayọ̀ mi kún ò ṣe ó dàbọ̀. Ah, mo lérò pé wọ́n ti parí gbogbo ọ̀rọ̀ lórí ẹjọ́ tó wà lẹ̀. ohun tí mo ń sọ ni pé ẹjọ́ pẹ̀lú ọlọ́pàá àti àwọn aṣọ́bodè. ṣé yẹn ọ̀rọ̀ náà ti wà nílé ẹjọ́ wọ́n sì ti fi ìgbẹ́jọ́ sí ìparí oṣù yìí. ìyàwó ẹ̀ sọ wípé agbẹjọ́rò rẹ̀ ṣiṣẹ́ tó dára gan-an ni pé tí ò bá ń ṣe títí ẹ̀ wọ́n bá má fi ẹ́ sílẹ̀ láti wálé. ó ga ọ kò sí ìdájọ́ òdodo lórílẹ̀‐èdè yìí o àbí àbí àkúkú ní ẹni tó ń gbògbó lóró nínú ẹbí wa. obìnrin lobìnrin ò jẹ. èwo ni ọ̀rọ̀ ẹnu dúndùn àti ẹjọ́ nínú eléyìí kí ló rò pé a máa ṣe sí báyìí nísìnyí. ẹ ní báyìí kò sí nǹkan tá a lè ṣe àmọ́ nǹkan tá a lè ṣe ni pé ká tún gbọ́kàn wa àti ìrètí wa lé ọwọ́ Ọlọ́run. wo ó dàbí ẹni pé ó yẹ kí a fi ojú mi wo ẹjọ́ tó wà nílẹ̀ yìí ká tún wọ́nà míì ta lè fi yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí àbí. ẹ sojú abẹ ń kó. ohun tí mo sọ ni wípé ká lọ sí àbí bóyá ká tún. ẹ ti ẹ ṣe bí ọkùnrin àbúrò mi kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run o àti ro gbogbo àti pákó àti sọ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣojú lásán ẹ jẹ́ ká fọ ohun tí ṣe ti késàrì fún késàrì gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ju ohun tí babaláwo tó gbójú lè ṣe. àṣàbí rí ọ̀rọ̀ yìí sọ. <laughs> pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àti ìrànlọ́wọ́ babaláwo ẹjọ́ yóò di ohun gbàgbé pátápátá nílé ẹjọ́ kódà ò ní ohunkóhun ṣe mọ́ pẹ̀lú ẹ̀ láéláé. ẹ ṣe gan ni bẹ́ẹ̀ náà ṣe rí ẹ rí i pé mo fetílẹ̀ fún ẹ̀yin méjèèjì kẹ́ ẹ sọ gbogbo tẹ̀lé sọ pátápátá ẹ lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìtiraka àti ìrú ọkàn sókè nípa ọ̀rọ̀ yìí àmọ́ ṣẹ́rí nípa ti ọ̀rọ̀ ní babaláwo àbí babaláwo tẹ̀ ń sọ yẹn hmm. pẹ̀lú ìtẹríba o mo láti sọ fún yín pé mi ò nífẹ̀ẹ́ sí hmm, mi ò nífẹ̀ẹ́ sí rárá ẹ rí i pé bíbélì sọ ní orin dáfídì orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n ó ní ọ̀pọ̀ ní ìdààmú olódodo ní ṣùgbọ́n olúwa yọ ọ́ nínú gbogbo rẹ̀. ẹ nǹkan tí mo wá fẹ́ fi dá yín lójú ni pé <laughs> bí ó tilẹ̀ wù bí kan ti rí ní ẹ bá ṣe wáyé o láìpẹ́ láì jìnnà wọn ò fi ògo fún ọlọ́run nígbẹ̀yìn ni o. ọlọ́run wà láàbíyà. Ayọ̀míkún ni sà. Ìwọ ni Ayọ̀míkún. Bẹ́ẹ̀ ni sà, Ayọ̀míkún yín ni. Ayọ̀míkún ará ìlú òyìnbó. Àmọ́ ń bọ̀. O káàbọ̀, ó pẹ́ tí mo ti rí ọ. Mo mọ̀ pé o ti bá mú gbogbo nǹkan Amẹ́ríkà bọ̀. Ọ̀nkú, gbóhùn yín lọlẹ̀. Ìdé ìyanu leléyìí, ìwádìí bá àwọn òbí mi nù yanu ni. Ayọ̀míkún ọ nǹkan kì í tán nínú àpò ìyanu rẹ nígbà gbogbo. ó dáńgbà náà ó káàbọ̀ àwọn òbí rẹ ń bẹ́ẹ̀ lè ó káàbọ̀. ẹ ṣeun sà ẹ ṣe gan sà. tí lò nínú ìṣòro tó bá lè dé má ṣe sọ̀rọ̀ tí nù nínú ìṣòro tó bá lè dé. Uh-huh ayọ̀míkún báwo ló ti ń farada, hmm? agbẹjọ́rò dúdú ní ilé amòfin àwọn òyìnbó. <laughs> dadi ayé ìgbà ẹlẹ́yàmẹ̀yà má ti kọjá hmm. ohun tó ṣe kókó báyìí ni bó o ṣe jáfáfá sí tó bá sì ti rí pé o dángájíá ó ti tán ẹ ti gbàgbé pé akẹ́kọ̀ọ́ Harvard University ni mo jẹ́ hmm. ọ̀kan nínú àwọn yunifásitì tó dára jù lágbàáyé ẹ ṣé dádì àti mọ́mì mi fún ìrànlọ́wọ́ àti ìfẹ̀yìntì mi. kò tọpẹ́ ọmọ mi kò tọpẹ́. mo jẹ́rìí ọmọ mi àfihàn agbẹjọ́rò tó mú òye. ẹm dáàdì mi nǹkan kan wà tí ẹ kọ́ èmi àtàwọn yòókù mi o. kí ni ẹ. wípé ìbẹ̀rù olúwa nípìnlẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n hmm. èyí gan-an ló ti ń tì mí lẹ́yìn. o ṣe ọmọ mi wo dímú ṣinṣin májọba o yóò sì máa tọ́ ipasẹ̀ rẹ bẹ̀rẹ̀ ọgbọ́n nìyẹn o. <laughs> ẹ ṣeun sà. kápá tí àwàdà tí ìgbà wo ló máa ṣègbéyàwó. mọ́mí ayọ̀ mi kún. mi ò ṣàwàdà o. <laughs> mọ́mí mi ò tí ì ní àfẹ́sọ́nà kankan àti wípé mo ṣì ń dúró de ìtọ́sọ́nà Olódùmarè dádì àti mọ́mí mi ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa ràn mí lọ́wọ́ pẹ̀lú àdúrà. wo ọmọ mi mo fara mọ́ nǹkan tó sọ. So Eh, ìgbéyàwó òun ṣe nǹkan tá à ń kú gìrì sí láìsí ìtọ́nà olúwa mo sì mọ̀ dájú wípé lásìkò tí ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ ọlọ́run yóò fún ẹ níyàwó tiẹ̀ fúnra rẹ̀. àmì o ah. ah. <clears throat> um, dọ́dí àti mọ́mì mi hmm? mo fẹ́ sáré dé báńkì mo fi eh, owó kan pamọ́ ní nǹkan bíi ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn sínú àkáǹtì mi mo sì fẹ́ lọ gba ẹgbẹ̀rún mẹ́fà dọ́là nínú rẹ̀ èyí tá máa yí padà sí owó ilé wa láti fi san nínú àwọn gbèsè tí ó wà nílẹ̀. ayọ̀ mi kún àbúrò àti kékeré ni mo ti mọ̀ pé ọmọ ọlọ́gbọ́n ló máa jẹ́ o ṣe ọmọ mi wú mi lórí. o ṣe ọmọ mi mo mọ̀ pé ọmọ mi ò ní dá mi dá wàhálà mi o ṣe ayọ̀ mi kún. má fẹ́ o. àwọn adigunjalè tún ṣọṣẹ́ ní òwúrọ̀ yìí ní ilé ìfowópamọ́ high liquidity níbi tí wọ́n ti yìnbọn pa ọ̀dọ́mọkùnrin kan ní ọ̀sán gangan níwájú ilé ìfowópamọ́ náà àwọn tí ọ̀rọ̀ náà ṣojú wọn sọ pé àwọn adigunjalè náà gba owó tí ọmọkùnrin náà gbà ní ilé ìfowópamọ́ náà àwọn ọlọ́pàá nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sọ pé ìwádìí tẹ̀síwájú láti mú àwọn adigunjalè náà. àtẹ̀jáde orúkọ tó wà lára ìwé ìrìnnà tí wọ́n bá nínú àpò ọmọkùnrin náà ni ayọ̀míkún ọláyẹmí àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣe fi pé lójú ẹ̀sùn ni wọ́n gbé arákùnrin náà lọ sí ilé ìwòsàn first call. first call hospital ó yà ó yà ó yà. nọ́ọ̀sì nọ́ọ̀sì nọ́ọ̀sì ẹ ẹ ẹ dúró ọmọ wa ọmọ tó ń gbé wa pẹ̀lú tọ́nà yìnbọn bolówà bolówà ọmọ tó ń gbé wa síbi tọ́nà yìnbọn. ẹni sùúrù díẹ̀ sá wọn ní kí dókítà tó wà fún ìtọ́jú pàjáwìrì ó ṣe jọ ṣe àbọ̀ nísòro nísòro dókítà ń bọ̀ dókítà ń bọ̀ dókítà ẹjọ ọmọ ọmọ wa ọmọ wa ayọ̀míkú ọmọ tó yìnbọn ojú wa báwo ni. pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ojú ọ̀tá ìbọn lára rẹ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀jẹ̀ ló dẹ̀ ti ṣòfò lára rẹ̀ àmọ́ a ṣe ìwọ̀nba tí a lè ṣe láti rí pé a yọ díẹ̀ nínú àwọn ọ̀tá ìbọn yẹn ṣùgbọ́n. ṣùgbọ́n kìnnì ṣùgbọ́n nísùrù nísùrù nísùrù náà nísùrù àníkò nísùrù ṣùgbọ́n lórí nísùrù ó ti kú ó ti kú. olùwà ah, olùwà. ẹjọ́ ìwò mo ti fetí sí àwíjàre agbẹjọ́rò ẹni tí a fẹ̀sùn kàn nínú òfin níbi tí iyèméjì àti àìsẹ́ẹ̀rí tó dájú wá ti farahàn dídá irú ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ sábà máa ń gbè fún ẹni tí a fi ẹ̀sùn kàn mo ti wo ẹjọ́ yìí fínífíní mo sì ti rí i pé àìdọ́gba wà nínú ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́rìí fún olùfisùn látàrí pé olùfisùn kò lè fi ìdí ẹ̀sùn náà múlẹ̀ débi tí ó ní àpẹẹrẹ mo tú ẹjọ́ náà ká mo tú ẹni tí a fi ẹ̀sùn kàn sílẹ̀ kó máa lọ ní àlàáfíà. bí olúwa mi ti fẹ́. I rise. cut. ẹ kú oríire. <laughs> sọ pé kí ló dé tó fi jẹ mí ní. ó ti wà níbí fún ìgbà pípẹ́ díẹ̀ kò sì sí àmì àyípadà kankan lára rẹ̀ èmi á dá a lábàá kí a yọ ẹ̀rọ ọgbẹ́mìíró kúrò lára rẹ̀. ó ti ó ti dókítà ṣẹ́ni tó bá jẹ́ ti owó ni a ó san dókítà <laughs> mo ní ìgbàgbọ́ mo ní ìgbàgbọ́ pé láìpẹ́ àyípadà tí yóò péye yóò wáyé. tó bó bá jẹ́ pé bá ṣe fẹ́ nìyẹn kò sí ohun tí a lè ṣe sí. ẹ ṣe dókítà ẹ ṣe àyà mi kí a gbàdúrà. olúwa ọlọ́run wa ọba ayérayé ní orúkọ jésù kristi ọmọ yín a bẹ̀ yín wípé kí ẹ dá ìlera pípé padà sí ara ọmọ yín ayọ̀míkún ní orúkọ jésù. àmín abẹ̀yìn bàbá kẹ́ ẹ fún ní ìwòsàn tí ó pé ní orúkọ Jésù. àmín. àwa bẹ̀yìn bàbá wa wípé ohunkóhun tí ó jọ mọ́ àìsàn àìlera ní ara ọmọ yín ẹ bá mi lè jìnnà fífẹ́ olúwa àti wọn à ń bẹ̀yìn olúwa pé kí ẹ gba àkóso pípé ní orí ìlera ọmọ yín ní orúkọ Jésù Kristi ní àgbàdúrà àmín àmín àmín ní orúkọ Jésù àyà mi máa fòyà o ó ti dára fún ó sì dáa fún ìlera rẹ. ọgbà yìí tún dára sí i. Ah, ẹ ṣe. owó ni lójú. bẹ́ẹ̀ni. ó sì ń sùn wọ́n sí lójoojúmọ́. bẹ́ẹ̀ni. Ah, olólùfẹ́ mi mo rí èèyàn kan tó rí. Ah, ọlá mi. èmi dẹ̀ ni ọ. <laughs> pat pat pat pat pat adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àlàáfíà làwà. ẹ pẹ̀lẹ́. ṣé àlàáfíà mo bá wọ̀ náà. àlàáfíà làwà. <laughs> ìyàwó mi àtàwọn ọmọ ńkọ́. a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. ẹ jọ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan ẹ jẹ́ kí n lọ mú tọ́ḿbìlà kẹ́ ẹ lè bá a darapọ̀ mọ́ rẹ̀. ah <laughs> madam ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ o. mo ń bọ̀. ẹ ẹ ṣe wo pat ọlọ́gidi mo bá wa o o dẹ̀ ní láti ràn mí lọ́wọ́ mo ní láti san owó iléèwé ọmọ mi tí ó wà ní yunifásitì ní ìlú ọba kíláàsì kẹyìn ló ṣì wà mo dẹ̀ mọ̀ pé o gbọ́ nípa ti ilé mi tí ó jóná ní ìlú ọba wopat owó tí mò ń rí inú ilé yìí ni mo fi ń san owó ilé ìwé ọmọ mi obìnrin yìí ó láti ràn mí lọ́wọ́ àbó ní ràn mí lọ́wọ́. o kì í ṣe ẹni tí kò yẹ kí n ràn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n òtítọ́ tó wà níbẹ̀ ni pé bí mo ṣe wà yìí kò sówó kankan lọ́wọ́ mi o ó yẹ kó mọ̀ pé tí mo bá ní màá ṣe fún ẹ. ẹ ẹ mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká mú nǹkan. ẹ ṣe madam ẹ má ṣe yọnu. mú nǹkan náà. a ṣe lọ́jọ́ mi mo ní láti máa tẹ̀síwájú mo láti gbìyànjú ibì míì má ṣe yọnu jẹ́ kí n ra máa lọ báyìí. ṣé kò sí. kò sí kankan ẹ ṣe gan ni. mo láti ó dàbọ̀ ẹ ṣe gan ni. Ah. olólùfẹ́ mi. àyà mi mo ti ṣe ìṣirò gbogbo nǹkan tí mo nílò fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí mi. ẹ so èló ni gbogbo ẹ máa jẹ yẹn. ah mo tiẹ̀ ti gé gbogbo ẹ̀ kúkùkù ehm, mi ì nílò ju mílíọ̀nù méjì náírà péré lọ. <laughs> ìyẹn ò tí ì kọjá àfaradà tó bá lè bá mi mú sọ̀wédowó mi nínú àpamọ́ mi yẹn máa kọ sọ̀wédowó mílíọ̀nù méjì fún ẹ̀sìn náà. olólùfẹ́ mi o <laughs> ah, ọkọ mi àtàtà ó ṣe jàre ó jẹ́ kí yára lọ mú ìwé náà wá. ọmọ tó dáa. bàbá mi àti ọlọ́run mi ẹlẹ́dàá ọ̀run òun ayé alágbára lọ́run ẹ̀yin ni ẹ pa ní àṣẹ pé tí ẹnikẹ́ni nínú wa bá ń ṣe àìsàn wípé kí àwọn àgbààgbà ìjọ gbàdúrà fún un ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ ní ọjọ́ òní wọ́n á ń pa ní àṣẹ wípé kí ọmọ yín ayọ̀míkún kó gba ìwòsàn ní orúkọ jésù kristi ayọ̀míkún gba ìwòsàn ní orúkọ jésù kristi bàbá ẹ̀yin náà ni ẹ tún pa ní àṣẹ ìwòsàn nípasẹ̀ ìfàmì oróyàn yìí bàbá ní orúkọ jésù kristi nazareth mo pa á ní àṣẹ pé nípa ìfàmì oríyàn yìí kí ayọ̀míkún kó gba ìwòsàn kó gba ìdáǹdè kí a sì dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ yìí ní orúkọ jésù kristi ti nazareth ní orúkọ jésù kristi ti nazareth ní orúkọ jésù àmín àmín àmín ní orúkọ jésù kristi. mò ń bọ̀ o. dáàdì ah, ẹ̀ka bù. aya mi ẹ̀ka bù sá. ṣé àlàáfíà ni. àlàáfíà ni. wọn lè tọjọ mẹ́ta. <laughs> ẹ máa rọra sá. ẹ ṣe ẹ pẹ̀lẹ́. ẹ jókòó. ẹ ṣe. ẹ pẹ̀lẹ́ sá. Hmm. ẹ máa wá fòrú rin ṣé ò eh. sí láburú o. ó tù aya mi kò sí láburú kankan mo rí i pé ó ṣe pàtàkì kí n rí lánìí pẹ̀kun ká ṣe àwọn ìjíròrò kan tó ṣe pàtàkì òun ló jẹ́ kí n wá kẹ́sì máa wò wọ́n tíì dé láti ibi iṣẹ́. Ah! ṣe ni wọ́n pè mí pé àwọn fẹ́ rọ̀rẹ́ àwọn kan tó ń lọ sílùú òyìnbó lálẹ́ yìí. Ah! ó ga o kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí o torí tíyan ló jẹ̀jẹ̀ kí n wá ní alẹ́ bíi eléyìí o pé a ti ti ibi iṣẹ́ dé eh. kí ni mo wá fẹ́ ṣe báyìí o. ẹ ẹ jẹ́ ń bá yín wà kàn tẹ́ máa mu bí tẹ́ bá ti mú lọ́wọ́ wàá dé. àyà mi má ṣe yọ̀nà má ṣe yọ̀nà. Ah! Hmm, ẹ ràn mí lẹ̀ ẹ ràn mí lẹ̀ sí wọn tó bá dẹ̀ dé máa jíṣẹ́ fún wọn. mo lérò pé nǹkan tí màá ṣe náà nìyẹn wò tó bá dé máa sọ pé láàárọ̀ kùtùkùtù lọ́la pé kò jí fojú kàn mí àánú ọ̀rọ̀ pàtàkì láti sọ ó ṣe pàtàkì o ṣé wàá bá mi ṣe ah, ah, o gbúdọ̀ gbàgbé o. <laughs> máa jíṣẹ́ ẹ̀ rárá sá. má má gbàgbé. kẹ́ ẹ kí mọ́mì fún mi o. ẹ ṣe má fi. ó dàárọ̀. má gbọ́. ó dàárọ̀ sá. ẹ ṣeun ó dàárọ̀. yẹ sá ẹ má lọ́ra. ṣé wọ́n ti lọ. báwo lowó ṣe máa wà lọ́wọ́ wọn sọ fún mi báwo lowó ṣe fẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé ìgbé ayé ẹ̀tàn ló ń gbé ó ra ọkọ̀ akérò fún ìjọ ó rán gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ lọ sílùú òyìnbó láti lọ kàwé a máa ṣe àpèjẹ lójú ọkọ̀ ojú omi ń gbọ́ báwo ni òṣì òṣè ní kòkò ṣe ní débàrú ẹni bẹ́yẹn òun ni ó fọwọ́ ara ẹ̀ fa òṣì. ta ló mọ ohun tí tọkọtaya wọn ń ṣe ní kọ̀kọ̀ ta ló mọ̀ ẹ wo báwọn báwọn ọmọ wọn ṣe ń kú tẹ̀léra wọn kọ̀ọ̀kan báyìí ilé wọn tó ti jóná hmm. Hmm. ọlọ́run má jẹ́ tòṣì. mo tọrọ àforíjì o ò lè rí wọn báyìí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ wọn dẹ̀ fẹ́ kẹ́nì kankan dé àwọn lọ́wọ́. jọ jọ sórí nǹkan tí mo fẹ́ rí wọn fún ṣe pàtàkì ọ̀rọ̀ yẹn ó ní ṣe pẹ̀lú ọjọ́ iwájú mi ọjọ́ iwájú mi ò ní ìtumọ̀ tí ń bá rí wọn jọ bá mi pè wọ́n jọ. ó dáa máa pè wọ́n ṣùgbọ́n wọn fẹ́ dìwọ́. ó lọ́lá kí nìyẹn. ọ̀gá àbúrò yín tó wà ní yunifásitì fẹ́ rí yín ní kíákíá. jẹ́ kó wọlé. ó dáa mo ti bọ́ o lè wọlé báyìí. àló ṣe ni. Ah, nìgbẹ̀kún jókòó kí ló dé mo lérò pé kò sí wàhálà kankan àbí. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú pé mo yọ yín lẹ́nu mo nílò láti san owó fún ìdánwò tó kángun sí àṣekágbá ni mo fi sáré wá. Ah, èló ló wọ̀n. ẹgbẹ̀rún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni. ẹgbẹ̀rún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. àṣẹ níṣòro. Hmm? lọ́lá wọlé wá ń sẹ́yìn. mo ń bẹ̀rẹ̀ sá. nísòro jẹ́ pé akọ̀wé ni wọ́n yìí. èmi ní sá. lọ́lá lọ bá mi mú ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgbọ̀n náírà wá fún kó mú nínú owó tá a yà sọ́tọ̀ fún ìnà kó wá kọ ìwé ìsọ̀wédowó fún mi láti fọwọ́ sí ká lè dá padà sínú owó ìná lọ kíákíá ń sẹ́ nítorí bẹ́ẹ̀ mo lérò pé mo múra sí ìwé o kò sí ààyè fún ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ o ṣọmọpọ́jọ́ ọ̀la ẹ̀ ló ń fi ìpínlẹ̀ lélẹ̀ yẹn lè máa lọ́n ti ẹ ọlánìkẹ̀kùn ọ̀yà gbà. ẹ ṣeun bọ́ sà ẹ ṣeun bọ́ sà. ẹ̀yin lẹ ò jẹ́ kí n pàdánù ọdún kan nítorí àìrówó san ẹ ṣe gan. o ò nílò láti dúpẹ́ lọ́wọ́ mi iṣẹ́ ojúṣe mi ni mò ń ṣe ẹ mo lérò pé láti tètè máa lọ sẹ́yìn kó lọ sanwó yẹn síbi tó yẹ kó san sí kí ó tó pẹ́ jù. ẹ ṣeun bọ́ sà. ó o a tún máa ríra. mọ̀ pé wọ́n ti dé ní ìmọ̀ṣe ni wọ́n gba ẹ̀yìnkùlé wọlé. kò mọ̀ mo ti wọlé níbi ẹ̀yìn ni mo gbà wọlé fẹ́ o mo gbà pé kọ́kọ́rọ́ mi ah dádì ẹ má bínú mi ò mọ̀. kọ́kọ́rọ́ yẹn mo padà wá mú. kọ́kọ́rọ́. mo rò pé ẹ fẹ́ kí àjọ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ní sá. ẹ eh, ẹ̀gbọ́n ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ yẹn ṣé kí á jáde ká sọ. Eh, hmm àbí ẹ̀gbọ́n dádì. ayọ̀ mi kan lẹ́yìn ìgbéyàwó mi ní ọgbọ̀n ọdún sẹ́yìn mo ní láti dúró fún mi tí ń ṣe ọdún méje kí Olúwa tó gbọ́ àdúrà mi. Fún èso. Nígbà tí Olúwa gbọ́ àdúrà mi, inú mi dùn púpọ̀. Inú bàbá rẹ̀ náà dùn. Ayọ̀mẹ́kún, mo rántí ní ilé ìgbẹ̀bí. tí dókítà sọ fún mi wípé ọmọkùnrin ni mo bí <laughs> inú mi dùn inú bàbá rẹ̀ náà dùn nítorí pé a mọ̀ wípé O mú ayọ̀ wá fún wa nítorí ayọ̀ tó mú wá fún wa ni a ṣe sọ ní ayọ̀ mi kún ayọ̀ mi kún nígbà tí inú mi bá bàjẹ́ ó máa ń múnú mi dùn jọ̀wọ́ ọkọ mi má fi mí sílẹ̀ lọ ò lè fi mí sílẹ̀ lọ mo nífẹ̀ẹ́ rẹ o bàbá rẹ nífẹ̀ẹ́ rẹ àwọn àbúrò rẹ tó kù náà wọ́n nífẹ̀ẹ́ rẹ ayọ̀ mi kún jọ padà wá sọ́dọ̀ mi. ò fi mí sílẹ̀ lọ. ò fi mí sílẹ̀ olúwa má wò mí níran dá ọmọ mi padà wá fún mi olúwa jọ̀ọ́ má wò mí níran dá ọmọ mi padà wá fún mi ayọ̀ mi kún. ọmọ mi padà wá fún mi olúwa dá ọmọ mi padà fún mi dá ọmọ mi padà fún mi. yéè ẹ ilé yín ní London jóná. bẹ́ẹ̀ ni àǹtí ah! wọ́n sọ wípé ìkan lára àwọn ayálégbé wa òun ló tan èlò ìdáná sílẹ̀ abala ọ̀dọ̀ tiẹ̀ ni iná náà ti bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n tó ṣẹ́jú pẹ́ iná náà ti ran abala márùn-ún tó kù. òfò ṣe mí. Hmm. èmi ni wàhálà dé bá jù eh. a ní láti san owó iléèwé Yínká gbogbo ohun tá a gbójúlé pátápátá ó ti jóná. Ah. mo lérò pé àwọn adójútì òfò wọn á san owó. wọ́n ta kù wọ́n takú wọ́n ní àwọn ò ní sanwó oh, nítorí pé a ò sanwó àtúnṣe lórí ìwé ẹ̀rí ilé wa ní ọdún yìí. mà ṣe o eh! Bukola hmm. nǹkan ń bọ̀ á dáa o hmm? ohun gbogbo ń bọ̀ á dára ah! àǹtí a fẹ́ kẹ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ a fẹ́ kẹ́ ẹ yá wa lówó ká fi san owó iléèwé Yínká. Hmm. àbúrò mi owó pọ̀ lọ́wọ́ mi báyìí kí ni mo fẹ́ ṣe o wọ́n hmm. bá ọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ Stella ó gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí i ó dáa mo fẹ́ máa lọ náà ọkọ rẹ ó ní kó ṣe sùúrù o ohun gbogbo ń bọ̀ wá dára o. Ah. màmá retí ìpè yín. ṣé àsìkò ilé ẹ kó máa sáré kiri mo ní kí n mú lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ó kọ̀ kó jìyà dáadáa ọlọ́run ló mú un ọmọ aláìgbọràn. Hmm. Hmm. nísinsìnyí tí a ti wá owó ṣàjọ tí a kò rí ah, kí ni ká ṣe ẹ wo tí Yínká ló dùn mí jù ẹ wo láti bí ọdún mẹ́fà tí ó ti ń bá ẹ̀kọ́ rẹ̀ bọ̀ nílé ìkọ́ṣẹ́ oníṣègùn tó wá jẹ́ pé ọdún kan péré ni yóò fi ṣetán ah! tí wọ́n yóò wá sọ wípé kí ó kúrò nílé ẹ̀kọ́ ah! Ah! Hmm. aya mi dúró náà dúró ọdún yìí la máa ká kòkó wá àti obì ṣé o rántí wípé mo ní ọkùnrin oníṣòwò kòkó tó ń kó kòkó lọ sí òkè òkun kan gbà wá níyànjú wípé ká kó èrè oko wa lọ sí òkè òkun kí èrè wa lè pọ̀ sí i. Ah! ọ̀nà àbáyọ nìyẹn á ti rọ́nà àbáyọ. Ah! ọdún mélòó la fẹ́ fi dúró ìgbà wo ni kòkó fẹ́ gbẹ ìgbà wo láwọn fi kòkó ránṣẹ́ sókè òkun ìgbà wo la fẹ́ fowó ránṣẹ́ ẹ wò ó ìyẹn ò lè tán ìṣòro wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o. ṣùgbọ́n ibì kan náà láti máa bẹ̀rẹ̀ ibì kan láti bẹ̀rẹ̀ wo jẹ́ lọ bá ìgbọ́n mi àkànbí àti àwọn òṣìṣẹ́ lábúlé àkókò ìkórè làwọn ẹ̀ hmm? àkókò dúró daniel o. Ah! ẹ̀gbọ́n mi àkànbí pàwọn tí mo rí àṣẹ bínú ṣe rí lòbí yàn. <laughs> bàbá ọkọ ah! ẹ káàbọ̀. ẹ wò ẹ ṣeun ọkàn yín àtọkàn tèmi náà ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni o ah! bí mo ṣe ń múra ọ̀nà àti abayé lábúlé ni mò ń ṣe. Bíọ́lá ẹ̀gbọ́n mi ìṣòro wà o mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí dáadáa. Eh, eh, kò yẹ kí n pẹ́ dé bí pé lóúnjẹ mi ṣe tọkọtọ́ dé o. ẹ káàárọ̀ sà. Eh, ìròyìn rere wo lórí o. Ah, kò sí kan látòkò ọ̀gá torí pé kò tó wúni lórí pàápàá ń pẹ̀lú gbogbo bí ṣe ọ̀gá ni gbogbo èso tó buru jù o ní pé a ò tiẹ̀ rí èrè kankan mú lórí obì tàbí kòkó. kí là ń pè léyìí náà ìjàmbá àjálù àbí. ọ̀gá mo tiẹ̀ lọ sílé màmá wa àṣàbí àwọn ló ní kí n wá bá yín kí n ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún yín. ẹ ó yá jẹ́ ká lọ sóko irọ́ àbí kí n. Eh jẹ́ ká dé ọ̀dọ̀ àṣàbí náà. àṣàbí já lọ. bọ̀dá mi mò ń bọ̀ o ẹja múborun ẹja múborun mi. ṣé ìborun ní kàn ni. mò ń bọ̀. mọ́mọ́dù àbọ̀kí kí ló ń ṣe mí. nẹ́gídá ayémẹ́ kò mọ̀ pé a wà ní báyìí. èmi ní ká wá sọ fún màmá pé gbogbo ṣáánú àti kùdà. kí ló wí. gbogbo ṣáánú a ti kú dànù. màálù tó lé lẹ́gbẹ̀rún kan kú. kẹ́ì ní gbogbo ilé ayé mi àti bí mo yé dẹnu tó láyé èmi kò ríru aláìrí o báṣà o. mọ̀mọ́dù kí nípa màálù tó lé lẹ́gbẹ̀rún kan lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. báṣà o ni wàhálà yìí. mi ò gbàgbọ́. báṣà o ni. irú àjálù burúkú wo ni eléyìí. Hmm. kí la jẹ́ táwọn bí ẹlẹ́dàá wa ní ìbéèrè mo fẹ́ kí ẹ̀yin méjèèjì kẹgbà gbogbo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí àmúwá ọlọ́run. Hmm. mo ti mọ̀ mo ti mọ̀ wípé àwọn kòkòrò ajẹnú ti pinnu láti wọ inú. No? àti láti bà gbogbo ògo tí Ọlọ́run fún mi jẹ́ mo ti mọ̀ ẹ̀gbọ́n mi àkànbí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìtara yín àti fún àwọn ìmọ̀ràn tí ẹ fún wa á túbọ̀ tẹra mọ́ àdúrà rẹ̀. má ṣe nù nínú ìṣòro tó bá bára rẹ̀ sọ retí nù nínú ìṣòro tó bá bára rẹ yé sọ pé kí ló dé tó fi jẹ́ èmi yé sọ pé kí ló dé tó fi jẹ́ èmi farada ìṣòro rẹ olúwa yóò bẹ́lẹ̀dá rẹ pàdé farada ìṣòro rẹ olúwa yóò bẹ́lẹ̀dá rẹ pàdé. ọtí kò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí àtẹ̀lé káwọn mẹkáníìkì ṣe kí ni ìlànà wọ́n gbowó lọ́wọ́ mi wọn ò ṣe kankan. yóò jẹ́ kí o gbàgbé gbogbo ìṣòro rẹ̀ yóò jẹ́ kí o gbàgbé ohun ìbànújẹ́ ìgbà tẹ́ mọ̀ pé mọ́tò yín ò dáa kí ló dé tẹ́ fi fi ń ṣe kábúkábú. arábìnrin ní sùúrù o wàhálà kékeré lásán wà bẹ máa ṣe ń sìn ìwọ ṣáà ní sùúrù mi o. sùúrù o a ní kẹ́ kan. má ṣe sọ retí nù nínú ìṣòro tó bá lè dé má ṣe sọ̀rọ̀ inú ìṣòro ah. tó bá lè dé lè sọ pé kí ló dé tó fi jẹ mí ní lè sọ pé kí ló dé tó fi jẹ mí ní. mo rí i dájú pé ọmọbìnrin náà ka owó náà ní ìṣojú mi <laughs> ṣé o mọ̀ kán ṣáà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló máa ń pani lẹ́rìn o <laughs> ah! tí o bá rí ọmọbìnrin náà inú rẹ̀ dùn tó jẹ́ pé kó tó yà mọ ọkàn tó yẹ kó sọ kó mọ ọkàn tó yẹ kó sọ mọ́. <laughs> o ṣe kí ni. àní ah, ah. mo dá owó náà padà fún àbí. O dá owó padà fún lówó. ẹ àbí. Ah, ah, ah, ṣé bí ọmọ gbogbo ìṣòro tí à ń là kọjá. mo ń gbàdúrà lọ́sàn-án mo ń gbàdúrà lóru fún ọ̀nà àbáyọ kí ọkùnrin aláìníròónú kan wá sọ. So àǹfààní bàǹtà bàǹtà bẹ́yẹn nu ah! báwo ló ṣe ṣe bẹ́yẹn. mọ́mí ayọ̀ mi kan mọ́mí ayọ̀ mi kan ah, ah. a lè sọ̀rọ̀ owó olówó di ọ̀nà àbáyọ wa. kò ṣeé ṣe lọ wo inú bíbélì rẹ lọ wo inú bíbélì rẹ láti Genesis dé ìfihàn. ṣé orí rẹ pé kò dà ní sùúrù gbọ́ tèmi bíbélì ò sọ níbì kan pàtó wípé kí a sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ di tiwa mọ́mí ayọ̀míkún tí a ní sùúrù yà ní sùúrù ní àsìkò tí ọlọ́run àní ní àsìkò tí ọlọ́run ẹ̀ yóò dá sí ọ̀rọ̀ wa tí a máa gbàdúrà. kí wàá ní bíbélì sọ pé ká gbàdúrà fún pòpò ọ̀làyẹmí mò ń gbọ́. ó ní kí a máa gbàdúrà kí ó lè gbọ́ ohùn ẹ̀bẹ̀ wa kí ó sì dá gbogbo àkólọ wa padà kí ó lè dá sí ọ̀rọ̀ ilé ayé wa. nígbà tí bíbélì sọ nìyẹn. mọ́mí ayọ̀míkún mọ́mí ayọ̀míkún. ṣùgbọ́n nǹkan ni mo mọ̀ tó dẹ̀ dá mi lójú láìpẹ́ láì jìnnà ó máa gbé wa lọ síbi àyọ̀ wa àti ibi àyọ̀ ayérayé mo dẹ̀ mọ̀ pé tí a bá gbọ́kàn wa lé olúwa <laughs> a ó bójú olúwa pàdé. ọlọ́run àlàáfíà lọ́lọ́run wa o ó ní ètò rere. hello ma good afternoon ma. oh good afternoon teacher it is nice to have you around. thank you ma. please sit down. Th thank you ma. ma your your daughter told me some some things in the school and she wants me to to come and discuss with you at home hmm. so what is it that she wants you to tell me yes i i believe it has to do with problem at home hmm. so she wants me to advise you and at that, to overlook your problem in the interest of she's saying she wants you people to stop quarreling at home. And to have faith in God. and to remember what the visiting pastor who came during the Easter celebration told you that you should learn to endure as it is in the Bible. James chapter 1 verse 12 which says Blessed is the man who keeps on going when times are hard. After he has come through them, he will receive a crown of life. A crown God has promised those who love him. She saying that you should live by faith. As in the Bible. Hebrew chapter 11 verse 1. May God, who gives hope fill you with great joy. Amen. May you have perfect peace as you trust him. Amen. May the power of the Holy Spirit fill you with hope. Amen. ètò rere fún wa o ó ní ètò rere fún wa. Ah, ah, ẹ jọ̀wọ́ sáà kò sógún náírà tẹ́kẹ̀sán fún ìròyìn tẹ̀ka lánàá. ẹ àbúrò mi má bínú ó mọ pé olúwa máa pèsè hmm, ọlọ́run á pèsè. àti wípé ẹ máa rún ìwé ìròyìn yẹn mo kọ́ wọn sọ́fíìsì gbogbo ni. ó ti dà ó ti dà wo màá rí dájú pé kò sí kankan nínú àwọn ìwé ìròyìn yẹn ẹ tó máa ń rárá àbí kò dàbẹ tó ti tán. ẹ máa káàárọ̀ ẹnjìnìà ọláyẹmí ah, patrick inú mi dùn láti tún rí ẹ o. inú èmi náà dùn láti rí wọ náà báwo dẹ̀ ni ìwọ àti àwọn ará ilé ńkọ́. a dúpẹ́ àwa dáadáa àwọn tọ̀dọ̀ ẹ náà ńkọ́. a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àfògo ìwọ àtọlọ́run ẹ̀ ṣá. àbí pẹ̀lú gbogbo ìpọ́njú tó ń rí yìí ṣé o sì dúró ṣinṣin nínú ìgbàgbọ́. Ah, mo dúró àbí kí ni ìrètí ẹ <laughs> mo dúró. mi ò tí ì rí èèyàn tó ń sin ọlọ́run tó ní ìbẹ̀rù ọlọ́run tó ní sùúrù tó lawọ́ sí tó nígbàgbọ́ tó ń sin ọlọ́run tọkàntọkàn ṣùgbọ́n tó tún nípọ̀njú bó ṣe nípọ̀njú yìí ṣé ìwọ ló ṣẹ ọlọ́run ni àbí àwọn ẹbí ẹ̀ àbí kí ló lè fa gbogbo ìpọ́njú tó ń rí yìí téèyàn bá ń sin ọlọ́run bó ṣe ń sin ọlọ́run yìí táyé ẹ̀ dẹ̀ rí báyé ẹ̀ ṣe ń rí kí wàá léèyàn fẹ́ fi hàn pé èèyàn sin ọlọ́run. mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí ò ní ìbẹ̀rù ọlọ́run tí ò ní ìgbàgbọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n lówó tí wọ́n níláárí tí wọn ò ní ìṣòro bí wọ́n ṣe ní ìṣòro yìí kí ló dé téèyàn máa máa sin ọlọ́run bó ṣe ń sin ọlọ́run yìí tí a máa jẹ́ ẹ́ ọlọ́run ò kí ń yí ìdájọ́ po bẹ́ẹ̀ sì ni ọlọ́run máa ń ṣe òtítọ́ ní gbogbo ìgbà. ó hmm. ṣe Patrick ṣùgbọ́n ó ṣe jẹ́ àfi gbogbo ẹlẹ́ sọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣé o mọ̀ pé òun nìkan lọ́ba tó mọ ohun gbogbo tó sì lè ṣe gbogbo a ṣe yóò wù lọ́lọ́run. mo rí ẹnu. ó dàbọ̀. gbàgbọ́ pé nǹkan burúkú kan wà lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé láìpẹ́ yìí. mọ́mí àyọ̀bí kún. mo gbàgbọ́. mọ́mí àyọ̀bí kún ah, olódodo mọ̀ lọ́lọ́run ẹ ẹ kò ní dán wa òkọjá ibi tí gbàgbọ́ wa mọ̀ ó dẹ̀ dá mi lójú o wípé láìpẹ́ yìí yóò fún wa lọ́nà àbáyọ. Hmm. mo ti rí mo ti rí mo mọ̀ pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀. kí ló mọ̀. ṣé nítorí ẹ̀ ló ṣe lọ kó sọ́wọ́ àwọn apọ̀mọlẹ́kúnjayé àwọn ìránṣẹ́ èṣù four one nine. mo máa yọ̀ mí kún àsìkò tá à ń dáni lẹ́bi kọ́lá wà yìí. wo ìwọ ló ṣokùnfà gbogbo àwọn ìṣòro tó wà nínú ilé yìí ó ti sún mi màá fi ẹ́ sílẹ̀ tí wàá dájẹ ìyá ẹ fúnra rẹ̀. mo máa yọ̀ mí kún. mo ń lọ. mọ́mí ayọ̀ mí kún. kò máa dá wàhálà ẹ̀ kò máa dá gbé. mọ́mí ayọ̀. olúwa mi wọ́n mi ẹ̀rọ lójú àṣẹ lóòótọ́ kí ló rò bóun ṣe. a ní kò fi ẹ sílẹ̀. mọ́mí ẹ̀jọ̀ ẹ má fi wá sílẹ̀ ẹ̀jọ̀ mọ́mí gbogbo nǹkan ṣì ń bọ̀ wá dáa ẹ̀jọ̀ mọ́mí ẹ má fi wá sílẹ̀. inú mi ò bá dùn kó mọ gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n o ò mọ. ó ṣì ń bọ̀ wá dáa ẹ̀jọ̀ ah, mọ́mí ẹ má fi wá sílẹ̀ mọ́mí ayọ̀míkún mọ́mí ẹ má fi wá sílẹ̀ mọ́mí ayọ̀míkún mọ́mí. tí a bá gbé wàhálà àti ìdààmú mi lórí òṣùwọ̀n wọn ó gbé wọn ju iyanrìn létí òkun lọ ilé ayé sú mi tí a bá kí ni mo ṣe kí ni mo ṣe tí ìyà yìí fi tọ́ sí mi hm. mo ti wá gbogbo ibi mo tilẹ̀ mọ ibi tí mo lè wá sí iṣẹ́ èṣù nìyí àbí mo gbọ́dọ̀ wá rí kó tó ṣèṣe ọ̀sẹ̀ kẹta nìyí ọ̀sẹ̀ kẹta tí ó ti kó jáde nílé kò sẹ́ni tó mọ ibi tí ó wà ohunkóhun ló lè ṣẹlẹ̀ o ohunkóhun ló lè yé yé yé. ìṣòro tó bá bára rẹ̀ yé sọ pé kí ló dé tó fi jẹ́ èmi yé sọ pé kí ló dé tó fi jẹ́ èmi o farada ìṣòro rẹ̀ olúwa yóò bẹ́lẹ̀dá rẹ̀ pàdé farada ìṣòro rẹ̀ olúwa yóò bẹ́lẹ̀dá rẹ̀ pàdé. yóò jẹ́ kí o gbàgbé ìṣòro rẹ yóò jẹ́ kí o gbàgbé ohun ìbànújẹ́ yóò fẹ́ rí sí ọ lẹ́nu kí o gbé ọ sókè bíi ti Jósẹ́fù kí o gbé ọ sókè bíi ti Jósẹ́fù ohun gbogbo ń ṣiṣẹ́ fún dáradára fáwọn tó fẹ́ràn Ọlọ́run tí a pè nípa ìlérí Ọlọ́run rántí pé ó ti ṣètò ayé rẹ Ọlọ́run yóò yan ìpín rere fún ọ.